będziemy śmierć Słońca, jak i nowy początek jego. Młode dziecię swarogowe, które w dniu jutrzejszym narodzi się z powrotem i my będziemy na jego urodzinach. Niech będzie pozdrowiony święty ogień. Sława mu! Sława! Starożycu święty ogniu, przybyłeś dzisiaj tutaj na święto ojca swojego, którego dzisiaj pogrzebać zamierzamy, ale narodzi się on dnia następnego będzie jako dziecię, piękne i młode. Dla Ciebie kołacz. Teraz Pani Mokoszo, udajesz się na zasłużony odpoczynek. Nabieraj sił. Sława Ci się! Sława! Przodkowie, sława Wam! Sława! Sława Ci, Swarogu! Sława! Smacznego! Będzie, będzie się lepiej palić niż to drewno. Sława wam wszystkim. Sława! Sława. Głowa! Głowa! Patrzcie, za bardzo nie chcę zapalić. Ten kołacz jest niepalny. Nie będę wam przynudzał, bo marzniecie. Kołacza nie będę polewał, bo już jest pijany. Przodką sława! Sława! Kołacz, bo cię nie przetrawią, naprawdę. Stoję do jutra. Nie będzie tak, Sypniemy was wszystkich ziarnem co by się dobrze łodziło i rodziło. Dobra, zasiadajcie do stołu. Nic niesamowitego, więc przekazuję to w wasze ręce. Częstujcie się i przekazujcie dalej.